agora o YouTube tá falando a cor, tá sendo nosso pra vocês aqui no canal. Deixa eu ver se tá pra vocês, galera. Mais um vídeo do Strike no canal. E é o seguinte: tá, tá. nossa, 4 vs 3, né? Enquanto eu tô dando logo um salve no início aqui, ó. Paquile, SPG, Anitta, Vingador, Demast, Dark e Cato. Sou dois novo que entrou na SPG. Muito obrigado, mano. Seja muito bem-vindo. E é o seguinte. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí do nada quando eu olho a fotografia, eu posso entrar várias pessoas aleatórias no mapa, ó. tirar essa pessoa aqui. Essa pessoa ali SPG, só SPG. Ó, oh, Eduardo, SPG aí, Eduardo. Onde você no grupo não manda SPG, viu? não é de que vocês vão me de galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, beleza? E o salve pra Eduardo aqui. Então estamos tirando, estão tão tirando esse cara aqui, galera, que ainda não é SPG não. Se vocês quiserem ser SPG pra estar participando do grupo, não me manda mensagem, que eu vou estar botando no grupo. Todos estão tá mandando, eu estou beleza? Muito obrigado todos que estão tá mandando mensagem, tá tirando muita gente pra SPG. É só SPG aqui, ó. Aqui, ó. 15, 15, 10 desinvência. Ó, 2 a 0. Estamos vencidos. Bom, tá todo jogo mesmo, galera, ó. 3 a 0, ó. Poxa. Quem tá vencendo? Ah, mas o que ele contou para o crime dele, isso não tem nada a ver, não. Isso é pela morte dele, hein. 4x0, isso não tem nada a ver, aqui, isso tá contando com o seu Kili. Você também, você também tá com uma outra desconto. Tô com dois Kili aqui pra matar dos caras. Ó, vou botar um fatinho, ok? Vou ter 3 a 3 pra começar, galera. Não sai. Ai, levei também. 1 x 1. Bora com Botei 3x3, viu, galera? Aquele time matou na minha cabeça, também matou ele. Manda a galera, galera deixar o Loki. Eu matei o rei sem ver. Link, na verdade, né, galera? Não é Loki, não. Põe sem... Mole sem querer. Deixa o Loki troll. Então. O Loki. O Loki vem lá e é cada sofrimento. Ih, Anitta, vai, Anitta. Pega, pega, pega, pega. Dá. fodeu tá a guilda, galera, que você tá entrando pra SPG. Ai, não se outra guilda que você tá entrando pra SPG. Não tá com SPG no nome, mas nós fora. Eu aceito que você fodeu outra guilda, beleza? Agora tem que tá com SPG no nome. Abaixa uma cadeira, galera. Mas posso continuar direto agora do vídeo, viu? em nada What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender I will do my best until I get put under What if I go stronger? What if I go stronger? I'm giving strong, I'm giving strong, I'm giving strong, I'm giving strong, I'm giving strong, I'm giving strong, I'm giving strong, 你们真的不走？ could respeitar. Vai respeitar, mano, velho. não quero saber no mapa, velho. Ai, ah, meu Deus, é que confusão aqui, galera. Ah, galera, como se mata de uma, galera? Desculpa aí, bicho. SDK pelo meio, o CSDK não tem nada a ver com SPG. Tem que comer, trabalhar. Cata mó lixo. Eu vou te mostrar quem é lixo de verdade. Ixi. Não faz não nada, viu, pessoal? Eu não uso hacks. Não sou um bot. Baneu, bot. Agora, para. Agora. Já chegava em uma para, galera. Vou tirando esse daqui. 다른 속에서 가만 있는 거지 beleza, ele tem prova, todo mundo tá acompanhando, beleza. Eu também, todo mundo. Não, eu tirei. Só que eles estão ganhando, né? Pera, galera, larga de gracinha. Né? Chega de gracinha, velho. 15 ponto ganha. Bora ver esse jogo logo. Hum. Hum. <sighs> Hora de virar o show. Haha. Ih, carta, a casa caiu, mano.

Vamos virar, viu? E apenas vira, viu? Aí, um minuto, muito tempo com mais. Ah, tem esse banheiro de machinha, esse. que não matou, boa, filho. Thank <laughs> you. Pelo convidado ouvindo, rapaz. Né? Então não posso você Chegamos, que o rapaz chegou. Um bolinho, mas a não briga de bolinho. Vou esconder lá, ó. Viu? Pega, pega, você não, pega. Aí a música tirou do cliente, lembra? hasil usaha produk kelompok selesai ya Kenapa pakai terus cara, vou, vou dar um botão aí, galera. Os animais muito lagados, velho. Que bagulho. Que lagado. Toma, vale ele, ó. Calma que eu quero dar um tiro da fria, ó. Você me matou, Dark Horse. Toma! Toma, você se lembra, não foi que você me matou? Olha, galera, o Dark querendo fugir. Eu vou ensinar ele fugir. já sei o da safada. Tô chegando, tô chegando. Ah, galera, eu tô muito E Aí, rapaz. Hum? Se dá, se dá, chance. Eu ia agora. Vamos dar cobertura, amigo. Please don't see the horizon Turn us We'll acabou de cair, galera. Ah, vou dar doce daquele cara. vou dar doce de Dark, ó. Você, você vai ver, Dark. Você vai ver. Cadê quem eu vou matar primeiro? Você. Você. Você. Ah, você me deu por último. Toma. E por último, você, né? Vai na orelha. Nossa, eu vou resolver o Voltou, pessoal. Mas voltou. Mas nosso time perdeu. I see the light inside you eh? Brighter than the skies Hold on, just let us escape And fly away tonight